დღეს ჩვენ ვისწავლით აი ამ უზორის ქსოვას. ამისათვის გამოვიყენებ ჩხირებს, საქსო ჩხირებს, რომლის ზომა არის, ეხლა ვიდავადგენ. აა, ესე იგი სამი აი ეს არის სამი ზომა ჭხირები. და ავიღებ აი ამ ძაფს. ნახეთ როგორია. ეს არის მერინოსის ძაფი. 25% მერინოსია, დანარჩენი არის აგრილი. არის ძალიან რბილი და ძალიან აა ესეთი რაღაცნაირი სასიამოვნო სასიამოვნო ძაფია. ხო, რაც შეეხება ნაქსოვს, ნაქსოვი შედგება სექციებისაგან. აი თქვენ თვითონ ხედავთ, რომ მეორდება ეს სექციები. აქ არის და 1 2 3 4 5 სექცია, ხო? თითო სექცია შედგება 10 თვალისაგან. ყოველი სექცია მეორდება ყოველი 10 რიგის შემდეგ. 1 ასე რომ შევუდგეთ ხლა გზოვას. ნიმუშისთვის ავკრიფავ 35 თვალს. სანამ დავიწყებდე, გამოიწერეთ არხი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი. ასე აღარ გამოტოვებთ ახალ ვიდეოს ჩემს არხზე. დავიწყოთ. მოგცოვეთ ოთხი რიგი. გადავედით მეხუთე რიგზე და ვიწყებთ უკვე მაკმანის ქსოვას. პირველი თვალი გადაგვაქვს ისე, რომ არ ვქსოვთ. შემდეგ წაღმა თვალი ნამატი ორი წაღმა თვალი ორი წაღმა თვალი ერთად ამოვიყვანოთ უკანა კედლიდან და კიდევ ორი წაღმა თვალი ამოვიყვანოთ წინა კედლიდან ორი წაღმა თვალი ცალ-ცალკე გამოვიყვანოთ როგორც წაღმა თვლები ნამატი და წამათვალი. აი აქ მთავრდება პირველი სექცია. ის მოიცავს მთლიანობაში 10 თვალს. 1 მეექვსე რიგი მოვხსოვოთ ყველა თვალი როგორც უკუღმა თვალი ნამატი თვლებიც მოვხსოვოთ უკუღმათ აი ასე გამოიყურება ჩვენი ახალი უზორი ძალიან ლამაზია გუღმა მხრიდან აი ასეთია უგუღმა მხრიდანაც ძალიან ლამაზია ნახეთ როგორია თითქოს ყვავილებია ესენი ცოტა ხანში მინდა გაჩვენოთ ასეთივე ნაკსოვი სხვა ფერის ძაფის ჩართულ ჩართვის დროს, აი ასეთი აი ესეთი გადაბმა რომ არ მოხდეს კარგი პირიდან. ამისათვის უნდა მოვიქცეთ აი ასე. ესე იგი ჩვენ ახლა წაღმა ხარეს ვუყურებთ. წაღმა მხარეს უყურებთ და ახლა უნდა ახლა უნდა მოვქსოვო. ხედავთ უგუღმათლებია. აქ არის უგუღმათლები, ხო? ამისათვის ჩვენ უნდა მოვქსოვოთ ახლა უკვე წაღმათლები. ქსოვ ყველა თვალს წაღმათლებით განსხვავებული ფერის წაფით. ასე რიგის ბოლომდე. აი ესე მოხდა განსხვავებული ფერის წაფის გადაბმა. ჩვენი გაკვეთილი დასასრულს მიუახლოვდა და მინდა ერთხელ კიდევ გაჩვენოთ ეს ერთ ვერში შესრულებული ჩვენი დღევანდელი ამუშევარი და ორფერში შესრულებული აი ეს ნიმუში ძალიან ლამაზია და მე თანხმებით უკანა მხარეა ესე ჩანს ასე დამგვარად მინდა დაგემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე